Значить я попав в якусь комнатку непонятну. Я надіюсь хоч тут буде спокій. Це що за те? Йомаю, це якийсь тут атомний уровень. Це що за мікроорганізми? Серйозно. Ну, відкривай. Чи це не двері? А, понятно. Так, так, так. Якось тут Вому зараз щось станеться. Ну бо так просто не може бути. Занадто широкий коридор. О, то що я й казав. Святий отець. Як я його там знайду? Що у нас тут? копійка. Тут туалети. І як це так? Та не може воно стільки горіти. Коротше, я в ці туалети більше не бачу смислу заглядати взагалі. Я без туалетів. Так, тут що у нас? Трупаки. Трупаки, трупаки. Нічого інтересного. Короче, тут я не просунусь, а вот тут Да. Щось что так мелькнуло, не пойми що. Що у нас тут? Тут барикади, понятно, там. Там не пройти. Так, тут що? Ага, ну то нам скоріш всього, що туди, але дивимося вже, що тут. Тобто тут по двом батарейкам. Ну да, це ж класика жанра. Думаю, тут більше ніхера нема, крім батарейки. Ну да, так як я і казав, нам туди. Тут все по стандартному режиму. Во. Банька. Так, тут походу... Нічого, ще чуть-чуть. Здоров, чувак. Не, ну бачу, тут довго сидиш, тебе пів їбла обгорівшого. Ну дивись, ну якось странно. Так, що він там у нас напечатав? Заметки. Я здесь не единственная жертва. Никоим образом видел человека, который предпочтел сгореть заживо. Попробуйте представить себе худшую смерть, лишь бы не оставаться в этом месте. Короче, якийсь странний чувак, вроді якби адекватний, але щось сидить у психушці і нікуди не тікає. Так, так, так, куди, куди? А тут що у нас? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, не дай Боже, зараз тут здохнути ще. Може так? Ні-ні-ні-ні-ні, щось тут не то. Через кухню він сказав. Ну а яким хуєм? Я не бачу тут кухні. Коротше, треба вертатись назад. Треба десь там віддихатись, бо це це щось не то. Не знаю вообще куда я иду, но куда иду. То есть не люка, не вікна, а яка в сраку кухня. Ага. все просто. Так, если тишина, то зараз что щось має бути. А, ще и сохранение, но ну, зараз что щось будет серьезно? Так. Вода в системі відсутствує. Откройте дві заслонки. Понятно. Моя улюблена херня. Зараз від того жиробаса тікати. То що я і казав. Тобто зараз ми якось спробуємо тут пробігти. О. Де я маю шукати ті заслонки? Надеюсь, я успею. Да. Фу. Він по-любому має якийсь варіант обійти це все, так що треба не розслаблятися. Це хто? Де нахуй? Так. Зараз тут мене чекає візит. Одна є, тепер друга. Коротше, цей вже втік. Ну, я думаю, це ненадовго. Так, нам прямо. По-любому. Так, все наугад, все наугад. Ну тут явно, що немає ніяких кранів. Ну. Чесно, легше вилізти, ніж це чекати, ну бо це толку ноль. Так, я чекаю ще півмінути. Або він не відкриває, або я, коротше, нафіг сам відкриваюсь. Нахуй. він. Так, що у нас тут? Так, тут у нас походу ніхуя. Так, нам би якось сюди. Так, надіюсь я там, де я маю бути. це не то. Це все не то. Де ж ти другий краник, а? Ну де ж ти краник? А вот ти. Що? вперед. Давай, підходи сюди ближче, щоб я мав як обійти тебе і побіжали. Тобто я уявлення не маю, куди я буду зараз від нього тікати, як. Ну типа треба бігти. Ага, я згадав, там же ще є такий прохід. Я маю десь його знайти. Тут мені жопа. Вот. Вот он. Не-не-не-не-не-не-не-не. Чувак, так не серьезно мы так не договаривались. Ну куда я маю від нього Ну де той другий прохід такий самий? Вот він. Ну тут я уже успел, это уже сто процентов. Ну давай, короче, текай. Як все просто, что просто пиздец. значит, значит, вин тупий. успеваю легко. Я не помню, конечно, и квартапис, но будем пробовать. Ага, все стандарт. Добре. Я включив воду, что дальше. А, все, я понял. все, до следующего. Пока.